हमारे सैद ने आए हमको यहाँ बहुत बरकत मिली बहुत बरकत मिली अच्छा बहुत खुश हुआ बहुत खुश हुआ उन्होंने क्या प्रेरणा दी आपको धर्म को ये ये पढ़ना जी की गरीबों की मदद करो और हमारे धर्म पे कायम रहो और सबको मतलब सभ्यता से रखो घर में बच्चों को इससे सबको अपना आराम रखो किसी को बुरा भला मत कहो आपको मतलब बहुत प्रेरणा मिली और हम और हम रतलाम से पैदल चल के आए रतलाम से आए पैदल चल जी यहाँ पे बहुत सारे उनके लोग यहाँ पे रतलाम से पैदल चढ़कर आए हैं तो, आपका नाम तो। क्या है इसका मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी यहाँ पे रतलाम से पैदल कर आ रहे हैं उनके आंखों में आंसू आ गए हैं अपने धर्म गुरु की जो वॉइस उन्होंने सुनी बहुत प्रेरणा मिली है उनको और क्या क्या बोला उन्होंने तो कैसा महसूस हुआ पहली बार भाई जो वो आए वो, वो ये कहा कि आपस में इतफाक रखो और आपस में सब मिल के रहो मजहब का कोई सवाल नहीं हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो सब तो तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म सब अपने भाई भाई के साथ भाई भाई ही किसी से किसी से बेर बेर मत रखो शुक्रिया सर हमसे तो बात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इंटरव्यू दिया जैसे अपने बोरा समाज के धर्म गुरु डॉक्टर सैदीन साहब यहाँ पे आए उन्होंने अपनी वॉइस सुनाई तो आप उस बारे में आपको क्या प्रेरणा दी क्या कहना चाहते हैं दो शब्द इमाम हुसैन के शहादत बड़ी प्रेरणा दी हमारे को क्या दी हमारे को सब बताया मतलब आपके धर्म के बारे में धर्म के प्रेरणा की और जैसा कि आप सभी को आप कितने खुश हुए कि वो बहुत खुश हुए जो धर्म गुरु एक तरह से भगवान ही भगवान का रूप ही होता है आपको कैसा महसूस हुआ अच्छा महसूस हुआ अच्छा महसूस हुआ बहुत बहुत बरसों के बाद बरसों के बाद हाँ, आया वो अभी किए हमें लगा कि हमारा बहुत अच्छा होगा और यहाँ पे उनके चरण पादुका यहाँ पे चरण कमल उन्होंने यहाँ पे चरण बहुत अच्छी बात ये लोग तो जीत गए ठांडला वाले ठांडला वाले जीत गए उनको तो सबको मुबारकबादी देता हूँ मैं उन सबको मुबारकबादी देता हूँ मैं क्योंकि जहाँ वो ऐसा माना जाता है कि जब से उन्होंने पदवी धर्म गुरु की उपाधि उनको मिली है तब से पहली बार वो यहाँ पे आए बिल्कुल सही बात है हम लोग दाहोद वाले तरफ कर रहे हैं दाहोद पधारे हमारे अच्छा। मुला जी शुक्रिया थैंक यू वेरी मच हम तो ये कहते हैं कि हमारे अली राजपुर के अंदर सैयद साहब पधारे और हमारे हाँ अली राजपुर को ज़मीन अली राजपुर की ज़मीन को आ, मतलब उससे नवाज है और बरकत ही बरकत हमारे अली राजपुर में पहुँचा दे यहाँ के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके धर्म गुरु डॉक्टर सैदीन साहब यहाँ पे पधारे और वो बहुत काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं सर आप क्या कहना चाहते हो हम लोग बहुत खुश है हमारे जो धर्म गुरु आए हैं उसके लिए हम यहाँ बहुत खुश है हम बाहर से आए फिर भी हम लोग बहुत खुश है हम सबको दीदार अच्छा हुआ और जो कथा सुनाई वो भी लोग बाग आस्था के लिए आते हैं उनके दर्शन के लिए आते हैं वो दर्शन और आस्था के लिए कभी पैसे बीच में नहीं आते नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर आस्था और जो उनके दर्शन के लिए जो लोग आते हैं आज भी बहुत सारे आजू बाजू के गांव से लोग आए तो वो आस्था का विषय है उसमें पैसे महत्व की चीज़ नहीं नहीं वहाँ पे लाखों लोग आए थे सर और हर जगह लाखों लोग आते ही है बिल्कुल इंदौर है सूरत है मुंबई है अभी यहाँ से झाबुआ का प्रोग्राम भी है हाँ, लाखों लोग हाँ है पूरा यहाँ प्रोग्राम है और लाखों लोग आएंगे सर आप प्रॉपर यही क्यों क्या नहीं हम दोहत से दोहत से बहुत सारे लोग दोहत से भी बहुत सारे लोग आए हैं हाँ, बहुत सारे लोग काफी दूर दूर से भी आए हैं अपने धर्म मुंबई से है फिर लोग बाग यहाँ से फॉरेन कंट्री में वो भी आए हैं आपको क्या प्रेरणा मिली सर डॉक्टर सैदुद्दीन साहब से सैदनाथ साहब ने आज तक उनकी जो वहाज थी हमारे उसमें ऐसा बताया कि क्लीन स्वच्छता का ख्याल रखें स्वच्छता का ख्याल वैसे भी अपना इंडिया में अपना इंदौर काफ़ी परचम हाँ, परचम है, है नंबर वन पे excuse me sir sir excuse sir आपके धर्म गुरु सहदीन साहब यहाँ पे आए आपको क्या प्रेरणा मिली उनसे प्रेरणा शिक्षा की गर्व के प्रति हिंदुस्तान के प्रति भेदभाव ना मत रखो एक एक दूसरे से और स्वच्छ हाँ, क्या प्रेरणा मिली उनसे बहुत ही अच्छा है जैसे कि सब जगह जाते हैं यहाँ पर भी आए बहुत अच्छा लगा हमको भी और बहुत खुशी है वैसे भी हम भी सोचते हैं कि हमारे गांव में भी बधाए इनशाला और बहुत प्रेरणा तो बहुत मिलती है और मिलती रहती है और आगे भी इनशाला मिलती ही रहेगी अभी थोड़े दिन पहले इंदौर में भी हमारे डॉक्टर साहब आए थे जी और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पे एकत्रित हुई थी वहाँ लाखों की जनसंख्या में आई थी और वहाँ पे भी बहुत सारे उन्होंने जो वॉइस उनकी रहती है जो आपके धर्म में रहता है वो हाँ। सुनाया था बहुत सारे लोग वहाँ पे भी प्रेरित हुए थे आपको क्या क्या सीख मिली आपको कैसा महसूस हुआ है सबसे पहले तो यही है कि जो कहते हैं कि अपने वतन पे रहो और वफादार रहो वैसे भी हम ऐसे ही है कि हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत भी करते हैं हिंदुस्तान हाँ भाई भाई हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं हमेशा सीख ऐसी ही रहती है तुम जहाँ भी जाओ अपने वतन से मोहब्बत करते रहो सर आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में आपको कैसा महसूस हुआ आपने उनकी वॉइस सुनी डेढ़ दो घंटे की आपको कैसा बहुत बढ़िया अच्छा रहा प्रोग्राम और बहुत शानदार हमारे गुरुजी ने कहा सबका जिस वतन में रहो उस वतन के वफादार रहो बस अच्छे रहो सबसे मिलजुल कर रहो किसी का बुर, बुरा मत सोचो और बुरा मत करो जी सर आप कहाँ से आए हो हम सर बर्जर से है अलीराजपुर जिला अलीराजपुर हेलो हमारा ये जो मोला है हमारे मोला का जो भी कुछ कहा है वो यानी हर चीज़ के हिसाब से यानी बराबर कहा है उनने ने जो भी कुछ कह सबके हर इंसान के साथ हिल मिल के रहने का हर इंसान के साथ कुछ भी कहना और सोच समझ के बात करने की हर चीज़ हर एक से हाथ मिलाने का न हर एक से यानी दिल जैसा संबंध रखने का न हर एक के साथ तुम कुछ भी ऐसा बोलो नहीं कि, कि किसी को दर्द हो या किसी को कुछ भी चोट पहुँचे ऐसा करो भी मत काम सबके साथ हाथ मिला के रहो सबके साथ हिल जुल के काम करो हर चीज करो क्या प्रेरणा मिली सर उनसे बहुत बहुत प्रेरणा मिली हमारे को तो यानी उनसे यानी ये देश को स्वच्छ रखने का जो भी कचरा है वो जो भी कुछ है उसकी डस्टबिन में डालने का कहीं भी इधर उधर कुछ भी थूकने का नहीं या कोई भी ऐसी कोई रॉन्ग चीज़ करने की नहीं हर चीज़ में पॉजिटिव रहने का ना पॉजिटिव काम करने का ये उनका कहना है सर आप कहाँ से आए हो मैं गुजरात से हूँ दाहोद से गुजरात काफी दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए यहाँ हाँ बहुत सारे आए यहाँ पे उनको सुनने के लिए यानी कहना चाहता हूँ सर बस उन मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि वो उनके अंदर जो बात है वो बहुत अद्भुत बात है ना वो जो कहते हैं उनके कहने के मुताबिक हम हर काम करते हैं ना अभी भी करते हैं ना करते ही जाएंगे हम उनके कहने के मुताबिक क्यों जो भी शब्द बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं ना उसके शब्द यानी हमारी लाइफ के अंदर बहुत आ, हाँ, बहुत अच्छा लगा सर आप कहाँ से आए हो हम यहीं के थानला के ही अच्छा, थानला के आपके तो बहुत किस्मत खुल गई हमारे को तो कदम बोसी भी हुई तो हमारा हाथ धर्म गुरु यहाँ हाँ, हमारे को तो सर आपको क्या प्रेरणा मिली बस first class Ahmadullah first class मिली अच्छी तो सर आप कुछ कहना चाहते हैं अच्छा, अच्छा। धन्यवाद सर बहुत अच्छा बहुत ही यहाँ पे लोग बहुत सूखे खानदा के लोग बोल रहे हैं हमारी किस्मत खुल गई है हमारी किस्मत का ताला है जो खुल गया है और बहुत ही अच्छा महसूस उनको हुआ है और उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी लोग यहाँ खाने की तैयारी में लग गए हैं से अंदर जाने के लिए मना है मैं बाहर से जो लोग वहाँ से निकल के आ रहे हैं उनका मैं आपका इंटरव्यू लेकर आपको बता रहा हूँ और बाकी सारी यही चीज़ें स्वच्छता को लेकर उन्होंने बहुत सारा कुछ बताया है डालें और कचरे के साथ कोई कचरा ज़्यादा होगा गंदगी ज़्यादा बढ़ेगी बीमारियाँ फैलेगी ऐसी सारी बातें उन्होंने बताई सर आपको कैसा महसूस हुआ सैफुद्दीन साहब यहाँ पे आए हैं उन्होंने अपनी वॉइस बताई आपको क्या फील हुआ कैसा महसूस हो रहा है सर जन्नत में आ गए हो ऐसा लगता है सर आप कहाँ से आए हो हम प्रतापुर राजस्थान से मंडे तक है हाँ, मंडे तक मंडे तक यहाँ तो मिली सर आपको उन्होंने सब समाधान से यही कहा है कि सबसे पहले तो आप जहाँ भी रह रहा हो स्वच्छता जैसे मोदी जी हिंदुस्तान में चारों धर्म बराबर ही है हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई माने जाते हैं और स्वच्छता को लेके भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई अच्छी बात बताई है और आप कहीं भी जगह अपना ही समझो जैसे अपने घर में रह रहे हो उसी तरह अपने गांव को शहर को मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और इंदौर लगातार दो वर्षों की स्वच्छता में नंबर बना रहा है हाँ, और इस बार भी इस बार जब मोला आशूरा थे इंदौर में और उन्होंने भी जब स्वच्छता के लिए उनको क्लीन का एक जो अवार्ड दिया था ग्रीनरी के लिए भी और स्वच्छता के लिए भी तो बहुत अच्छा हमको सब धर्म सभी समाज जन को बहुत अच्छा लगा और इंदौर